Здравствуйте! Сегодня будем готовить необычную аджика по-домашнему, или как называют домашняя. Для этого необходимо прежде всего красные спелые помидоры. Мы их будем тереть на грубой терке. Разрезаем их пополам и снимаем с помидор кожицу. Многие могут спросить, а для чего это нужно, когда можно проще на мясорубке перекрутить и все. Да, я с вами вполне согласен, но это делается прежде всего для тех, кто страдает изжогой. От кожицы помидор у многих появляется изжога. Таким путем из помидор берем одну мякоть, кожицу это выкидываем и так все до конца протираем. Данный рецепт изложен мною. Помидор берем 2 килограмма, 2 корня хрена, 2 головки чеснока и 1 жгучий перец. Эту работу можем доверить и второй половине, а сами займемся более трудоемким процессом. Это нарезка хрена и в дальнейшем его перекрутка или раздробление на мясорубке. Итак, нарезаем хрен. Хрен мы прекрасно понимаем, что он жгет глаза, поэтому лучше эту жечь глаза будем мы на себя принимать. А вторая половина пусть занимается гимнастикой рук. Вдвоем на кухне работа любая быстрее делается. Итак, приступаю к измельчению корня хрена на блендере. Прежде чем снять нож, вынимаем из розетки вилку. Тем временем вторая половина завершает уже протирку помидор, а мы туда добавляем измельченный корень хрена. Вместе все взятые ингредиенты, какие придают не только вкусовые качества, но и ароматы и насыщенность. Здесь мы будем использовать все в одном. Теперь нам предстоит еще измельтешить чеснок и горький перец или жгучий перец, как его именуют. Засыпаем чеснок в данный блендер и будем сейчас его тоже размельтешать. Вот так мы его раздробили. И теперь еще добавляем сюда жгучий красный перец. Итак, все ингредиенты, которые придают и вкус, и аромат, и все необходимые вкусовые качества приготовлены. Теперь добавляем все эту ранее подготовленную помидорную массу. Все ингредиенты, необходимые для данной аджики, будут изложены в конце видео. Теперь берем еще соль, надо нам добавить. Это берем 2 столовых ложки. Где-то 50-55 грамм, каждый по своему вкусу, кто как любит. Сахар сюда добавлять не надо, потому что если мы добавим сахар, то создадим процесс брожения. А аджике это не нужно, потому что она будет находиться у нас в холодильнике. Эта аджика сразу ее употреблять можно после определенного периода времени. Теперь все положенные в одну емкость ингредиенты тщательно перемешиваем и даем так настояться около часа, чтобы придать данной аджике все вкусовые качества – аджика будет очень вкусная. Завершая процесс перемешивания, соль уже должна раствориться в это время. И теперь посмотрим, как она выглядит. Выглядит очень приятно. Все ингредиенты в данной аджике свежие, они не маринуются, не стерилизуются и полны насыщенных витаминов. Данная аджика не очень густая, ее можно накладывать ложкой на хлеб или так просто есть. И в таком состоянии она должна находиться около часа. И вот проходит час, и теперь мы будем раскладывать ее посуду. Банки мы накладываем на временное хранение. Ну, временное хранение это где-то полгода, а у нас иногда она стоит и год. В холодильнике она долго будет находиться она не проварится, а прямо свежий тот все-все витамины, все здесь изложено. Ничего здесь не кипятится, не проварится. Все свежие ингредиенты закладываем. Закладываем их в баночки ранее стерилизованные и будем закрывать на крышке, капрону или просто так на закрутке. И будем ставить их потом для дальнейшего употребления в холодильник. Когда нам понадобится, в любое время из холодильника возьмем и свеженькую достанем, полно насыщенно ароматов и вкусовых качеств качеств и витаминов. Закручиваем на обычные крышки, если банки на закрутке, а если не на закрутке, то под капроновую крышку. Крышку тоже только необходимо тоже стерилизовать. Вот так выглядит красиво и аппетитно наша домашняя аджика со всеми вкусовыми качествами, полезными для нашего организма. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Всем приятного аппетита! Кто забыл подписаться, то подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, до свидания!